来试着刷刷看。嗯，让我看看你的牙齿哈，看快哦，牙齿，你不要走，不要走，不要走，刷牙而已啊。不刷牙，你牙齿脏脏吗？没事没事，嗯。哎，猫猫猫猫猫猫，不要拍，不要拍，不要拍，放松放松，嗯。哎呦。 不要怕，不要怕，来来来，你躺下来，放松，跟洗脸脸一样。嗯，把舒适心交给阿姨，哼，好棒，够棒哎，不可怕，不可怕。喜欢我的影片的话，欢迎订阅并且分享哦。我们下次再见，拜拜。